おいゴードンだっけ名前合ってるねなかなかいいんじゃないのでもこんなもんだろなあ昨日広めに勝ったからって調子に乗って今年のスーパージュニア出場宣言してたな <laughs> 言っとくけどなスーパージュニアっていうのはなまだまだ先なんだよえまあお前が本当にベスト・ザ・スーパージュニアの大会に お前がこの新日本のリングに再び来れるかどうか楽しみにしてるぜエンセリオマジでいいねいいねフリップゴードまだデビューして2年ちょっとだろああ好きだよああいうのすげえ苦手だけど好きだよ な俺にはさ何の権限もねえよ何の権限もねえけどさベスト・オブ・ザ・スーパージュニア来いよ来てみろよ言い続けろ昨日お前が言ったことを言い続けろよ構わかもしれないよその時やろうぜああ昨日はコメントできなかったけどさ全然それは 苦手だよ苦手あの試合形式はさわけわかんない俺の頭じゃちょっと理解できねえなでもさ3月6日の太田君それゆえタッグなんだよねいやー難しい難しいけど俺とブスさんはさ強えよ相当強えだからさ みんなもっともっともっともっともっともっともっとみんなで楽しもうぜ世界は広いですねいろんなそしてまだまだ知らない選手見たことない選手見たことない素晴らしい選手、いっぱい きますね、うん、世界を舞台に日本の代表たちが戦って寂しい結果を残している、はい、私たちも日本を代表してプロレスをしている田口ジャパン、はい、しっかりこれからもおやつで 栄養をしっかりとってあの夏世界で金メダルはい取りたいと思いますはいはいジャパンサヨジャパンこれからも応援よろしくお願いしますまだまだまだまだはいこんなところで 潰れるわけにはいかないんで、はい、サッカーワールドカップラグビーワールドカップそして2012 2000サッカーワールドカップラグビーワールドカップそして2020年東京オリンピック頑張りましょう Last night I made my New Japan Pro Wrestling debut by beating Takahashi in the middle of the ring. And tonight, it went the other direction, and Takahashi beat me in the middle of the same ring. I came here to prove that I can hang with the best Super Juniors in the world. Takahashi, it looks like we're one for one. So how about you come to America? How about you come to Ring of Honor? And we settle this in a singles match. One on one.